Bo día. Mm. En gran medida o vídeo axuda a que me centre no que coido que, de, que, que debía facer. Comparto o que di o vídeo, o que afirma respecto ao salto cualitativo que significou a CIGA, pero fundamentalmente que se trataba e se trata e se tratará no futuro de un proxecto colectivo de todos e todas, de miles e miles de persoas, moitas delas nas súas empresas en condicións difíciles, porque non é só o traballo, as xornadas longas, senón a veces a situación de, de verdadeira opresión que existe dentro das empresas. Non creo que eso sea unha cousa do pasado, Pero este proxecto colectivo que naceu ali por 1973 como consecuencia das folgas do 72, desas grandes folgas que houbo no noso país, heroicas, que naceu ali polo ano 1973, na primavera, cando se constituye a Frente Obreira da UPG detrás de unha concepción que implicaba que para a liberación nacional e social do noso país tiñamos que construir poder popular en todos os ámbitos, ou sexa, que era fundamental a complicidade social de todas as camadas populares, en aquel momento as máis importantes, o movimento obreiro, o agro, pero tamén o movimento estudiantil e o ámbito da cultura e sobre eso fixemos un esforzo especial. E así naceron os primeiros hérmolos sindicales, naceu a SOG, a UTEG, o SEGATM, Constituímos a INEGA e tuvemos o primeiro debate importante. Si tiñamos que constituir ou non unha central sindical. Había compañeiros que pensaban que non debía ser así, que non era o momento pero xa a Comisión UGT xa existían e usos xa viña de antes. E foi un acerto facela. Se non uxe, se cadra, non hubiéramos chegado a ser o que somos. Pero trouxo o seu debate. E seguimos avanzando. E tuvemos que tomar unha actitud frente ao pacto da Moncloa, que significaba un recorte importante no ámbito dos salarios, pero implicaba moito máis. Implicaba sacrificar o movimento obreiro para garantir un determinado a Constitución do 78 e que seguira, como sempre, a explotación de clase. Significou debilitar o movimento obreiro, a tal punto que empresa a empresa se levou o debate. Por un lado, nós pedindo, nós e outras centrales sindicales que aparecían en aquel momento, pedindo que se romperan esos topes e, por outro lado, Comisións e UGT defendendo mantelos, que se limitaran os salarios, que os traballadores pagaran os costes da democracia e non que a democracia favorecera aos traballadores e cambiara a realidade social. E ganamos en boa medida esa batalla, porque hasta ese momento a maior central sindical do noso país era comisións e por primeira vez aparecía unha alternativa distinta e conseguimos un 10% de delegados sindicales que nunca pensábamos que, que íbamos ter nas primeiras eleccións. Da, daquelo que nacera dun grupiño moi pequeno de persoas que, como dixen, viñan da UPG, de Galicia Socialista, de Organización Obreira, xente que non militaba en outras organizacións. E en ese proceso de loita contra os pactos da Moncloa, nos aglutinamos máis forzas sindicales. E a, e se uniu coa CTGA e logo coa CSGA. Nos ampliamos. E no ano 1984, en pleno proceso de reconversión, volvimos a atrevernos e decir que era posible unha folga xeral no país cando todas as demais centrales sindicales decían que, nos, que non. E de novo houbo debate dentro da central porque eran situacións vivas sobre as que había que responder de unha maneira e de outra. E a folga, esa primeira folga, foi un éxito, non porque parara todo o país, sinón que paramos moito máis alado que nos eramos e houve ciudades como Ourense en pleno interior do país que parou enteira. En poucas palabras, porque non me vou estender moito máis, que a construción da nosa central sindical tuvo como fin transformar esta sociedade e que dimos esas batallas no ámbito sindical, pero tamén no político, no institucional, na loita das ideas, na capacidade de iniciativa, porque todo eso é un conxunto. Se non ganamos o pensamento, a maneira de pensar, o proxecto, se a xente non ve o noso como un proxecto de futuro, nunca llegaremos ganaremos ao capital e nunca teremos capacidade suficiente como transformar de base a realidade social. Ganaremos loitas pequenas nas nosas empresas, ali non teñamos forza. Todo eso foi o que nos moveu a facer este proxecto. E vou ler cuatro ou cinco cousas e remato. Que nacimos para construir poder popular, para crear unha organización de masas en todos os ámbitos, para que, para que a clase traballadora tuvera un papel central nas reivindicacións e na transformación social. E iso implica participación e protagonismo. Protagonismo ter capacidad para tomar iniciativa, conseguir a complicidade social para que a mobilización sea máis forte e consciente, ganar a loita das ideas, ter unha política de alianzas para abrir un sistema, para abrir, abrir fendas no sistema, aillalo todo o que poidamos e determinar cando menos ou colocar os temas fundamentales na sociedade. Todos esos problemas, todas estas cuestións coas que nacemos hai máis casi 50 anos, alá polos anos 73, en pleno franquismo, siguen estando vixentes, con unha diferencia, que hoxe somos a primeira central sindical en delegados, somos a primeira central sindical en afiliación, somos a primeira central sindical en capacidade de movilización e, sobre todo, somos a central sindical que está primeira en todos os lugares no combate por unha defensa mellor da clase traballadora e a liberación da nosa terra. Moitas gracias.